para vocês pelos 2 milhões de abelhinhas angostas. E agora arruma 3 milhões de abelhinhas angostas. Então se inscreve aí pra gente gravar vídeos muito legais para vocês. Olá galerinha, é estou aqui porque eu estou com meu primo Fabinho. Oi galerinha. E pra vocês jogando Free Fire juntos! Então se vocês querem mais vídeos assim, deixa bastante like e eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e também deixarem o like. Então... Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é não belinha 11 e já faz parte da família Ferrou. E deixa aí embaixo também sugestões de vídeo pra Duda, né? Sim! bastante sugestões, porque aí a gente grava os vídeos que vocês querem. Já imaginou a gente fazer um vídeo que você pediu? Então comenta bastante aí. E galerinha, se vocês estiverem vendo... É... É, tá, eu, Fabinho... Né, 44, e, gente? Sim, é, é que a Mariana tá jogando celular do meu pai, porque eu não consegui instalar o celular dela e tal. Então eu tá jogando na conta do meu pai. Gente, essa... Pô, a gente já tá jogando trio versus squad, então os caras estão... É 3 versus 4. Né? É. E Duda, acho que eu tô no telão. Ah, tô não. Ixi. Vamos pegar o bondinho, pega o bondinho, pega o bondinho. Uhum. Pega o bondinho, vem cá, vem cá. Vai, eu vou, eu vou ser o cobrador. 5,50 pra, pra entrar no bondinho. 5,50 pra entrar no bondinho. 5,50 pra entrar no bondinho. Cadê tudo? 5,50 pra entrar no bondinho. Me espera. Vai, 5,50. 5,50 pra entrar no bondinho. Cara, só tirar, cara. Tem nada a ver. Só 5,50 pra entrar no bondinho. Ah, eu já entrei de graça, isso sim. Duda, eu vou te cobrar depois. Credo. Eu vou te cobrar depois, 5,50 do bondinho. Uh -uh. Eu sou cobrador eu de ônibus. Eu não vou Ou pagar onde? nada. Eu, pelo menos eu não vou pagar. Gente, vamos cair aonde? Quem que sabe? Sei lá. Em Tower. Vai cair gente pra caralho. Vem quem mais. Duda, vai logo, Duda Marca. Pode ser. Uh, enquanto isso a gente pode dar uma dormida. Gente, ficou agora do Brasil. E, gente, entrou uma outra pessoa que a gente não tirou a autoformação, então entrou outra pessoa. É, vocês estão gravando? Né? Eu tava dormindo aqui. <laughs> não vai dar mais elétrico, não. Por que não? Hangar, hangar, hangar, hangar, hangar. Duda, é melhor pular, Duda. Hangar, vai hangar. Pulei hangar. Também o meu skate do meu personagem é o meu gatinho voando do meu Quem que tá indo por... Oh, quem que tá indo... Eu tô indo pra... Olha onde, olha onde a Mariana tá indo. Vocês tá marcaram pra outro lugar. A gente Sim. falou hangar. Gente, olha o meu gatinho. Mariana pulou longe. Nossa. Não dá pra voltar ainda, dá pra voltar não, correndo? A Mariana, muda de direção pra mais perto, tem um cara pulando, tem um cara junto comigo aqui. Já sei, vou pegar esse carro aqui. Tem um cara junto comigo. Ai, também. Calma aí, tô indo. Aqui agora tá cada um por si. Ai, caramba, caramba, Ai, internet tá 990. Não é, eu sou muito boa. Meu Deus, gente. Já ah, derrubei. Ai, meu Deus. internet tá, tá, tá. Eu tá. vou morrer. Gente, de primeira eu já derrubei porque caiu uma menina do meu lado. Gente, de primeira eu tô aqui Eu já morri. Gente, tinha... Ai, agora aqui. Tu já morreu, Du. Já. Olha, tentei, matei. O ping tá muito alto, Duda? Não, não era nem do ping. Era que... Ai, matei! Caiu uma garota junto comigo, eu tentei matar ela, só que não deu. Sai, sai, sai, não, Ficou meio bugado. Ai, papai, não me mata, ui! Que é isso, Fabi? Gente, eu só tenho 29, eu vou sair correndo. Maria. Rala daí, rala daí, Maria. 8, 8, não vai dar. Eu caí! cara, seu família vai morrer rápido ou vai conseguir se salvar? E se ele vai sair primeiro? E se eu matar todo mundo? O que, que eu ganho? Nada. Caraca! Ganhou uma perda de mão. Eu não quero jogar mais, não. <laughs> Foi aí que eu morri, eu Cadê o cara, Mané? Ali embaixo. É, meu amigo, Mariana. Você vê que a Mariana joga pra caraca, tanto que ele confunde minha Tu não amiga. viu? O meu amigo Não era, é, ele tava ali embaixo, não apareceu o nome. Eu vi Sadinho bateu Gente, é só sobrou um cara. Colocou um replayzinho aí do Fabinho bater na cabeça pra ficar legal. Gente, vai longe, ou alguém... Mas vai deixar eu Esticar. Aí, na moral, cara, eu esse avião aí é muito lento, tem que botar um tubo nele. Quem? O avião. Olha que Ela ia me dar um a fora, A gente podia se controlar. ia me dar uma fora, mané. Caraca, eu caí. Mentira. Meu Deus, Mariana, de novo, cara. tio, já tá 15. tem problema não, dá tempo. Né? Dá meu tempo. Deus, cara. Cara, o meu boneco caiu sozinho, não é possível Pra pega o carro e vem, mané. Caraca, Mariana, de novo, cara. De novo, Mariana. A Mariana não consegue cair junto com a gente. Foi sozinho, meu boneco. Ah, tá bom. Gente. E teu caralho não é Duda. Mas é muito gatinho. Olha pra cima. Gente, olha minha mochila, que coach. Hum. Ah, gente, olha, eu ganhei com tá vocês, porque... Tá, tá... Ó, oh, cara lá! Ixi, meu ping... Ixi, meu ping tá 999. Voltarei. Eu você tô correndo? Vou diminuir, me derrubar. Pra mim não, pra mim ela tá top. Mariana. Cara, tá cheio de gente aqui. Perdeu, Mariana? Uhum. Tio, tá cheio de gente. Tinha 10 Olha, gente. eu tô morrendo? Tá. Eu? bugado. Ah, camarão Pink Dalton tá Vai, Duda teu lado esquerdo. Teu lado esquerdo. Calma aí, né? Vamos conversar. Duda, você tá indo pra onde? Do lado esquerdo, Duda. Você vai Ali, morrer, Duda. Seu lado esquerdo, Duda. Ali, Duda, esquerda, Duda. Duda, Duda ali atrás da é Duda. Ali Duda, Duda morreu. <laughs> Pô, brincadeira, minha mãe <laughs> Perdeu, Duda? Caramba, mas foi bem nessa, né? Matou não, a gente não, que vir. Não, não, não. foi bem, não? Não. O Big tá na tá muito ruim. Vê como é... Galerinha, então, agora a gente vai jogar mais rodada. Ó, agora é pra dois pelo por cima. Tá bom. Dois K de paraquedas. Sincronização. Aí, pronto. Vai, vai, eu quero ver, eu quero ver. Eu, vou, eu vou cobrar agora de novo. Não pode subir no bundinho sem me dar 150. essa cara de novinho, mas ele é velho. Yuri! Você vai pular onde? Pique, mentira. Bora, quer ir? Hum, quer ir? Quer... Gente. Quer ir? Então tá, vamos, então. Gente, vamos sentar em pique. Pique é o lugar mais perigoso. Ou vocês querem clock tour? Não, pode ser pique, não. Vai dar ruim. Num, dois, três e já a gente pula, gente. Já? Mentira. Ah, Nossa, ela pulou! Ela... Eu pulei também. Ah. Meu Deus, você A não pulou, sério. Olha isso, Duda. Zera. Eles, eles não vão te matar não, Mariana. Pode deixar. Não, pode deixar. Pode ficar na frente deles. Dança até um, faz até um morto-vivo com eles. <laughs> Caraca! Ai, vai falar pra ele para de atirar nos outros, ele vai parar, né? Ah, pode ser. Pode pôr? <laughs> ah, pode ser. É bem improvável dele fazer isso, mas tá ok. É, se o cara for gente boa... fica parada. errado. Se gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Ah, também não esquece de seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.